Giovanni El Hachi, le dangereux tueur à la hache, s'est échappé de son asile psychiatrique et est en ce moment même en liberté. Il est recommandé de se barricader chez soi le temps que les autorités le retrouvent. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Tout de suite, la météo.